腌制了一天的去皮虾，超级入味儿。嗯。 虾，给它开好背了，这样更入味儿一些。 这只一会儿准备夹馅吃，去皮大虾。 番前来一颗酵素果冻。今天是的开杯大侠。 看一下。 虾太大了，吃的有点埋汰。